Alright mga kaibigan, magandang magandang araw Dito tayo ngayon sa Winnipeg, Manitoba Kung saan yung figuran ko Is Mission uh, uh, Street Dito sa Lovely Farm Itong winter na to ngayon April Pulse Patapos na nga eh, nadali niya pa ako Ayun oh, ako, nakikita nyo si Cordapia Tabingi na yung uh, sitwasyon niya Aatras nga sana ako doon Papunta ron, di ko naisip na dito pala eh, Sobrang lambot First time ko pumunta dito eh ganyan ang nangyari ngayon Nag, umingi ako ng tulong doon sa ano kasi may nagbubuldoser doon baka sakaling matulungan na nila ako na hilain papalabas doon kasi atras sana ako doon kung nakikita nyo yung ah, isang ano doon traktor na straight truck na yon doon ako atras doon sa kabila niyang, niyang pintuan eh nalaglag yung aking uh, ano nalaglag yung aking uh, ang aking kabilang gulong nakita natin mga kaibigan no yan grabe oh, ngayon hindi na siya makausad sana walang petal na na ano dyan na na damage dyan sa ano ni Cordapia hindi ko makita kasi eh, patras ako. Mabante ako ng kontes, patras, kinabig ko. Hindi ko na maisip na malalaglag pala ako dito dahil malalim pala rito sa side na to. Akala ko hindi malalim. Ay eh, aatras ako, nakita niyo ang angulo ng tractor ko. Papunta ron. Malalim pala diyan. Sinusubukan kong ano, lumabas. Hindi ko mailabas. Gawa nga ng uh, itong ano, traktor, wala na. Wala na siyang traction. Kasi umiikot na lang siya umiikot kasi na-stuck siya doon. Kaya papatulong ako para hilayan ng bulldozer. Uh, empty naman tayo eh. Pipick up pa lang sana tayo rito eh. Yan. Itong pipick upin nating uh, load is mushroom Magaan naman itong ano natin, truck natin. Wala tayong load kaya medyo ano medyo madali lang naman nilang hilain ah ibigan no oh. kita nyo oh. yung mga ilalim ni Cordavia parang pinamahayan ng mga lumot huh, ang dating niya hindi kayang ano hindi pwedeng eh, ang lalim oh hindi ko naisip guys na matindi pa lang lalim dito Hup, Ay, eh, tumasa pa pala sa loob oh. Baka po. Huh. Malamig. Basta, ila, basta sa ilalim. Oh. Naku. Ayun oh. Tumutuling. Ano? Huh. Lamig. Siya. Yeah. Yeah. Ayan. Ipapabatak natin si Cordapia tayo itsura na kordapya kapadatak natin dito ko sa kasama natin na kakila kaibigan mayroon sana siya mayroon siyang ano I'm just gonna do I just I have a vlog just recording my things yeah so I just we just gonna I'm just gonna new put neutral and just gonna pull it over Yeah, I can. Yeah. Oh, oh, oh. Uh, lamig sampang ano uh, matibay-tibay dito baka mama may lagay ko sa hindi matibay eh what you think Where where we can put it? I don't know you. I don't know. Uh, pero try here because this one is for the people uh, ah, ano. Are you Filipino? No, no, you're not Filipino. <laughs> so uh, soft in the side yeah it's only my my my steer tire in the right is uh, went into a ditch hopefully this one is will work try that so what we gonna do I'm just gonna try to roll back okay alright cause you see me in there right give me a hand like yeah if I if I see like this go okay Whew. ah mga kaibigan nadali tayo yeah. nadali si Cordapia sana makalabas. Uh. Ah. Oh. Lamig. Okay. Oke. Okay. is, even the tractor is slippery. Can you can you straighten out? Straight your tractor, I that the bulldozer? Because it's looking you're going in the oil, that's why there's no traction. Just straighten out and try to try to force it like pulling force so that it will gain like like this pulling it force just straight your your tire and then pull and just gonna when I when I say like that just gonna try to pull it closer because it's looks like you you have something in there huh no no it's not huh did you hit me it's not a big problem no i'm not gonna hit you i promise you no heating you no heating that's that's fine right that's fine right no that's good right that's close yeah that won't go hold on <sighs> kailangan niyang gutain may stuck si Wardabe dun sa side na yun ah wala yung ano dun ah malalayong side na yun ah ano kaya meron dyan oh oh oh oh oh oh oh I will I will horn horn I will horn hindi pa ako nakakasakay eh yun, yun, keke. almost almost almost hold on ah, ayun lalim pala talaga dito ah, malalim almost almost Have a train for your tire or something like that, no? yeah I have a chain probably one I put one yeah it's sleeping in here just gonna put one buksan mo yan kunin ko yung chain dyan taas mo yan han Yan, yan. malaking yan yan malaking yan yan dami muna yung mga yan oh. aray ko oo oh, oo oh. oh. ano yung muna itas muna mo muna ah, mga mabasag yan huwag yung papatong yan. mabigat yan yeah. bumaba ka na ah. adinaan stuck ah. oh Hindi ako nakapagkadena sa BC Dito lang ako nakapagkadena ah. Ah. It's a double tire Right? on the teeth so supposed to be in here single person I almost got out oh. kadena tong <sighs> nabigay sa akin قدامي عبطني آه، آه، صعب لا Whew. آه. lalim nakikita natin sa ilalim oh. sumabit na yung uh, isang side ni Cordape doon Obyo Oh Lord Ngayon talaga pag Pauwi na nga Natusan pa ako mag city driving Yan tuloy ang nangyari Kaya andyan na nga si Wisis guys dahil ano eh susunduin nga sana ako sabi ko samahan mo na lang ako tuloy na pasubo pa tuloy tayo ay yan lang come on man come on yeah yeah jacket pala to dalawang ano pala tire ang may lalagay niya malalagyan o ano ba yan yun yan oh, oh. itong klase putol putol yata itong klase ng tire na to Hindi ako nakapagkadena, dito lang ako nakapagkadena Nice try, buddy. I'm just gonna give you a horn, okay? Horn. Sana makalabas na kami. Makakyat na kami. Oh, oh. oh God. down. Yeah. You you move. We can help you and move this out first. And later you back up like this and you go inside. Oh, yeah. We will try. Okay, we will try to put the thing down. No, no, no. I mean, yeah, I, I know what you mean. Yeah. Yeah, that's a cool idea. Only that you're gonna do. This is how happened in China. That's what we do. You're gonna put this down. Yeah. You recycle this one, so this easy to move out. Yeah, this one move out and you move yeah. again, right? Yeah. Okay, we're gonna do one more thing. Let me let me move a little forward and then let's try to back so that I get again pause. I have no time for you, you know. Yeah, I <laughs> understand. Shit. That's why. Because I think it's going, it's going just lit a little up. Because you stop over there. Only what you need to do, we're gonna jog this down. You take this out. If I can't be able to move in there because it's because it's see it's a it's I'm stuck in here yeah you try me pull me in here try me to pull here well I'll bring the chain here yeah just try to pull in here let's try to pull here yeah I understand sorry about that my friend shit I'm supposed to be going home and then this is what happened to me I stuck here they only asked me to to to do this because I don't know there is nobody will come I'm, not mine but I work for this company I work for my yeah I know I know I understand I understand okay, no no no don't move that just don't just leave it that leave, leave it hook you come with me I, I know I know I want to put longer let's let's go forward yeah Patakin niya ako papunta sa harapan. I'm just gonna live like that for now. I'm just gonna live like that for now. Ah, baka hindi ma-stuck. Ah. Oh, oh, good up, yeah. That will be that good? yeah, that is good. You think so? Yeah. Okay. Eh. Oh shit! I know! It's water all over there, that's what happened! umabuse makakabuse pa yan yan yan oh Are you timing like that or? Oh no no no. No, you got Okay. yeah, let me know. Palabas si Kurtapia Oh my god I don't know how to thank you my guys but I'm thank you thank you very much God bless me with you both of you uh, Camera tell, tell your boss gonna bring coffee for <laughs> thank you my friend thank you thank you yeah, yeah, yeah thank you thank you make sure you keep the eye yeah I know Cause it's my first time to come here. Cause I don't know that I'm going to backing up in there. Yeah. And I thought it will going to be oh, no, big. No, no, oh my god. Yeah, it's my first time. That's too soft oh, and it's yeah. water. Yeah, my friend, thank you very much. I don't know what to do. God bless you, my friend. Yeah, I'm going to back in there now. I'm just gonna move a little bit there, move closer here. Yeah, yeah, yeah. I'm going to. Yeah, once you guys move and then I will go oh, yeah. and I will I will I will open my trailer now okay so I'm just gonna remove no, no, leave, leave, leave this for now yeah uh, I have my blog it's my blog and then if you wanna watch in YouTube you can watch it <laughs> yeah just leave that thing in there cause it my in my my thing thank you man thank you yeah, yeah, Yes, yes. Now I know now. I know. Yeah, yeah. Oh my god. Ah. Whew. Ah. Ah. Ah. lalim guys ng na Nalaglagan ni Cordapia. Tubig pala to. Diyos ko. Bumaon yung ano. Sana walang petal na nangyari dyan. <sighs> Nalaglag yung ano eh. <sighs> Wala. Sana walang damage si Cordapia sa side na yan. Nalaglag yung steer tire natin eh. oh, wala naman nabasag na ano okay oh, alright atras tayo ngayon mga kaibigan on taron oh, oh. Uh. doon pa rin yung isang yung ano natin padena <sighs> natin mamaya ko nang tanggalin yan tricky kasi to eh thank you oo oh, malaglag pa ulit tayo ron mahirap na dandan lang Ay, ganyan talaga mga kaibigan. Minsan nangyayari. Na-miscalculate ko yan sa gilid. Hindi ko akalain na malambot pala dyan. Yung pag-atras kong ganyan, nalaglag yung steer tire nating isa sa, ka sa kanan. Ay, nakita nyo naman yung lalim ng ano dyan. Itong isto na to, eh, April na nga eh. Meron pang ano Actually, hindi sana nangyari sa akin to eh. Kung uh, umuwi na sana ako eh. Ah, oh, kita nyo. Oh. Ah, hindi sana nangyari. Hmm. Kung di ako pumayag na ano, atras hindi ako makatras nababalahaw hindi makausad Dadaanin ko na siya para hindi siya mabala, de, ano, maabala. Thank you my friend. Thank you very much. God bless you. Tola man lang ako naabot sa kanila. Meron din silang mga amo eh. saan ba, ba nila gustong akong mag ano mag mag uh, ang, ang lalalim kasi dyan eh walang wala kasi tayong traction guys eh madulas kasi eh. buti na lang hindi ko pa iniwan sa bahay yung yup ah, lahat ng aking mga kadena itras ko na at ah, tatanggalin ko na lang itong kadena natin gumuwang na puti tanggalin ko na lang yan check ko muna sa likod grabe Sino kayo yung taong nagtatrabaho rito? Kasurang ko. kunin natin yung uh, ano oh, yung uh, galon yung baljeron at paglalagyan ng ano ah ah ang dumi ng ano ah nalaglag lang talaga yung isang gulong guys ano namang petal ano namang uh, masyadong wala namang naano dyan sa ano lalim kasi dun sa, kabilang side lang naman yun ah, ah, ugasan ko na lang ulit siguro dapat sa trappers oh my god oh, pahamak itong snow na to kung kailan patapos na mga kaibigan tsaka pa tayo nabalahaw na miscalculation ko yun ah ang talang naano natin ang uh, British Columbia na wala naman tayong uh, masyadong ano doon eh dito pa ayun guys oh ayun oh ah, pinagdaanan ni Cortapia yung site ng uh, gulong niya lalim yan lagpas siguro sa ano ko yan sa dito sa taas ng tuhod buti na lang meron tumulong sa oh, salamat salamat natin to Tanggal na pati Yung uh, lock niya oh. Asan yung uh, joint niya Ito, ito, ito ano hindi ako nakapagkadena dito lang talaga sa busy never ako nakapagkadena kung kailan ano tsaka pa tayo nakapagkadena dito pa sa ganitong sitwasyon kailangan hanapin ko yung isang site ito may lock nya yeah. good mamaya oh, make sure ko lang na hindi tumama ron sa oh, oh yan nasa baba na atras ko lang mamaya atras ko lang yan tsaka ako eh shot dito 45 palitan natin 25 yata set set set point change Cordapia doon side niyang yun ah, tingnan natin baka mamaya may nadaling ano dyan petal eh ay ito matigas-tigas to eh hindi basta-bastang pero kung yung ano to guys itong plastic pa lang to plastic pa yung tumama ron ako durog na yan papagawa na ako nyan buti na lang meron siyang ganyan Silipin ko nga sa ilalim Kung makamami may fatal na nangyari dito kay Cordapia ah, ah, Ito lang tumama Wala namang ano fatal Na tumama sa kanya ron ah, Ito ilalim na to ah, Sumabit doon Lupa lang din naman kasi yon ah, Make sure lang natin na walang na damage o natanggal na uh, mga ano nyo rito para yung operation ng vehicle eh continuous pa rin kasi kung meron pagawa na natin agad ah, itong gulong dito yung mga natanggal na mga kung ano-anong tornilyo dyan mga ball joint wala naman sa awa ng Panginoon ah, ah, hindi naman ganun katindi hindi naman ganun kabigat eh na ano naman guys eh na kasi ano tayo eh magaan tayo walang load kaya walang puwersa na stuck lang talaga hindi makakahig yung likod kasi walang bigat ah kaibigan nakuha ko na yung papel at nalodan na tayo yan saan ba papunta to ito papunta to ng uh, Minnesota uh, sold to uwa Uwatona uh, ah, MN sabi niya yan mushroom magaan yata to ewan ko ano. ewan ko kung sinong kukuha nito tulad nga ng sabi ko napag-utusan nga lang ako mga kaibigan na mag ano mag, uh, mag city driving kagagaling natin ng uh, uh, Massachusetts at itong nangyari sa atin ay gusto lang natin kasing eh, kumita ng pera kumbaga I'm just trying to make a living na mas calculate ko yun tuloy nalaglag ako at eh, sarado ko lang yung sa likod at eh ano natin yung ano yung kadena pag uwi natin nun linisin natin to sapatos ko yeah. oh. Oh, yago. Oh. oh, lamig. malamig pa rin mga kaibigan to oh. Ah. buti na lang itong kadena kong to hindi ko pa naigagaray sa garayan namin kasi akala ko hindi ko na magagamit kasi nasa city na nga tayo uh, nag-iwan pa ako nito kasi baka sakali lang yan tuloy nagamit natin sa bundok di tayo nakapagkadena kasi bago-bago pa yung mga gulong ni Cordapia. Ah. Ah. Ah. Dandan ka huwag patamaan yung mga ano dyan ha. Balik mo rin sa dati pwestuhan. Oh. Sa bundok hindi tayo nakapagkadena dito pa Ilagay ko lang ito Baka mamaya Magaan yan, mushroom lang eh Lagyan lang natin ng ano Ah, barikada Yan Ano, kita nyo guys, mushroom. Ah, uh, kabote. Sa Tagalog. <laughs> uh, magaan lang yan. Swerte nung ano. Maglulot yan. Hihila pa po ng Minnesota. Hopya. Ah. Oh. Sa hindi tayo nakapagkadena sa, sa British Columbia. Dito lang tayo nakapagkadena dahil dyan sa pagkalaglag ng gulong ni Cordapia oh. ah. Ah. yan ah. kasi sa kasi guys sa bundok pag mabigat ang ah, dala mo may traction ng gulong natin eh kaya malakas yan sa pagkahig kaya kahit madulas kayang kaya niyang akitin ito kung ma magaan ang drive mo nako wala palahaw ka iikot lang yung drive tire natin ayan Whew. bago bago pa naman tong gulo ni Cordapa I mean Cordapia isang taon pa lang niya eh malamig pa rin guys ay ah, mga kaibigan pawi na tayo Maraming salamat sa inyong panonood. At uh, ingat po tayo lagi. Thank you ulit, no? Peace up, guys. Bye-bye for now. Lakay Pinoy Tracker